काठमाडौँ जिल्लाको बुढानीखण्ड एक स्थित यो राष्ट्रिय विकास पार्कको जुन निर्माणाधीन काम भइराखेको छ र यो अहिले सहरी विकास मन्त्रालयबाट यो काम हुँदैछ निर्माणाधीन हुँदैछ र आगामी दिनमा छिटोभन्दा छिटो पाँच वर्षभित्रमा यो क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रूपमा विकास गरेर यो पार्कलाई चाहिँ हामीले नगरपालिका भनौँ या ओडालाई हामीले हस्तान्तरण गरेर सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि मेरो मनलाई जति आनन्द हुन्छ र मेरा सम्पूर्ण साथीहरू मेरा टिम परिवारहरूलाई पनि त्यति नै आनन्दको महसुस हुन्छ र छिटोभन्दा छिटो यो काम निर्माणाधीन भएको छ र द्रुतगतिमा निर्माण निर्माणाधीन यो पार्क यो अब रोकिँदैन र यो यो प्रोजेक्ट राष्ट्रिय विकास पार्क प्रोजेक्ट निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्छ र हामी सम्पूर्ण टोलवासी गाउँवासी यहाँका हाम्रो जुन मेयर हुनुहुन्छ उद्धव खरेलज्यू वडाध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो झन् यहाँ बुवा हुनुहुन्छ के नाम रे हजुरको मैले बिर्सेँ हो गोपाल खड्का हुनुहुन्छ उहाँ त झन् निरन्तर रूपमा अगाडि यसरी बढ्नुभएको छ जस्तै हाम्रो आयुतमान तमाङ पनि हुनुहुन्छ यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभएका सम्पूर्ण हाम्रा साथीको नेतृत्वमा यो काम हुँदैछ र यसमा हामीलाई बारम्बार जाने नेपाल सरकारको तर्फबाट अनिल मारन्धरले साथ दिइरहनु भएको छ सरी अनिल साक्यज्यूले हामीलाई निरन्तर रूपमा सहयोग गरिनु भएको छ र यहाँ आएर नाच नाच गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद र छिटोभन्दा छिटो यो काम पन्न काम सम्पन्न गर्ने जमर्को गर्दैछु हस् धन्यवाद